Сильно, да. Люди не кажутся близкие люди Блин!

Thank you. Целую неделю, целую хлеб, я же не видел радостно. Thank you. ну все. Я видела новой другие вещи, я все. Я ее все.